Как дела? Сегодня я расскажу вам еще об одном знаменательном событии, которое будет происходить в ближайший понедельник, 14 октября. Это открытие парламента, которое традиционно открывает королева, зачитывая речь перед парламентом о том, что парламент должен сделать, какие цели и задачи поставлены, ну и как дальше жить. Стоит сказать, что именно эта церемония всегда проходит в мае месяце, но уже полтора года королеве, видимо, нечего было сказать, церемония не состоялась в прошлом году и не состоялась в этом году в мае месяце. Видимо, королева ждала, случится или не случится Брексит, но так как не дождалась, пришел уже новый премьер-министр, и Борис Джонсон отправил весь парламент отдыхать. Парламент отдохнул, тянул, и теперь у них осталось всего полмесяца для того, чтобы принять решение, как быть и куда двигаться дальше в связи с Брекситом. Будет ли сделка, не будет ли сделка, выйдет ли Великобритания из Евросоюза или нет. Об этом мы узнаем совсем скоро, 31 октября. Это дедлайн для Брексита. Ну а пока, видимо, королева э, решила за 15 дней до выхода из Евросоюза дать некие указания парламенту. Но суть моего ролика не в этом. А, я сегодня расскажу вам, как поймать, как увидеть королеву, когда она едет в парламент на церемонию его открытия. Я была на этой процессии, по-моему, три или четыре раза, и все это время я видела королеву. Кстати сказать, для поклонников Кейт и Меган, их вы там не увидите, они никогда не ездят вместе с королевой открывать парламент. Но, если вы хотите увидеть принца Чарльза и его жену Камилу, они бывают там, Последние разы они сопровождают королеву, так как принц Чарльз готовится вступить на престол в случае смерти королевы или в случае отречения ее от трона. Для тех, кто хочет увидеть королеву, 14 октября приходите на парламентскую площадь, где состоится вся эта церемония. В 11 часов э, все уже должны быть в парламенте, королева едет последняя, то есть без 5.11 она проезжает где-то мимо Биг Бена. Но, чтобы увидеть ее, лучше прийти заранее, за полчаса как минимум, если вы не собираетесь фотографировать или снимать на видео, и за час как минимум, если вы хотите поймать какие какие-то кадры. Это вот для туристов и для проживающих в Лондоне людей, которые никогда не видели королеву и желают наконец-то ее встретить. Церемония начинается у Букингемского дворца. Церемониальная колонна э, из лошадей и оркестров двигается от Букингемского дворца до самого парламента. Королева и член королевской семьи едут на лошадях в каретах в парламент. Их сопровождают э, конницы, их сопровождают оркестры. Но в последний год, вот в 2017 году, когда она последний раз открывала парламент, она уже ехала на своем Бентли. В связи с чем я точно не помню, но что-то там э, связано с лошадьми. Кстати, сейчас в Лондоне бунтуют Extinction Rebellion, экологические повстанцы, так это, наверное, можно перевести, которые, как в апреле э, этого же года, выходили на улицу, расставляли свои палатки и не давали транспорту проехать. Также и в этом году они расположились на улице уайт которая как раз ведет из Букингемского дворца к парламенту на пути королевы. К понедельнику полиция надеется перенести этот протест на Трафальгарскую площадь. Будем надеяться, что королева сможет доехать до парламента и ничего с ней не случится. В Последний год, кстати, она ехала не по Уайтхолл, а по улице Сан-Джеймс-парка. То есть не по Демол она выезжала, а сразу уже сам Джеймс, наверное, стрит. Наверное, сам Джеймс стрит эта улица называется, и э, буквально заворачивала уже на Вестминстре к парламенту. Так что самая лучшая область, где можно встать, это парламентская площадь. Все, конечно, огорожено, стоят полицейские, еще и моряки с винтовками охраняют путь королевы. Но за огороженную область можно встать, как публика, и смотреть спокойно на, за тем, что происходит. Так что, если вы э, желаете хоть раз увидеть увидеть королеву, если вы ее ни разу не видели, то welcome в этот понедельник э, на Парламентскую площадь. Лучше прийти к 10 часам. Тогда стопроцентно вы увидите всю церемонию. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами, буду рассказывать о следующих событиях и о том, как туда попасть и что там можно увидеть. Ну и вообще о Лондоне и обо всем остальном в следующих роликах. Пока-пока!